Manche sagen, eine gute Unterrichtsstunde sei ein Kunstwerk. Und in der Tat ist es so, denn der Lehrer ist wie der Dirigent eines Orchesters. Er muss nicht nur die verschiedenen Instrumente kennen, sondern auch wissen, wie man sie kombiniert, um ein harmonisches und ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Ein Kunstwerk. Von ihm hängt das Gelingen in hohem Maße ab, von ihm hängt die harmonische Kombination aller Elemente ab, die in einer Unterrichtsstunde zusammenkommen. Da ist die heutige Frage sehr einfach und gleichzeitig sehr komplex und vielschichtig. Was muss ich berücksichtigen, damit mein Unterricht gelingt? Um diese Frage zu veranschaulichen, beginnen wir mit dem folgenden Bild. Wir alle wissen, dass die einzelne Schülerin, der einzelne Schüler im Mittelpunkt des Unterrichts steht. Aber da die Musikerinnen und Musiker vom Dirigenten abhängen, werden wir den Lehrer in die Mitte des Rades stellen. Er hält die Fäden für den Erfolg seiner Klasse in der Hand. Jeder Faden wird also ein relevanter pädagogischer Aspekt sein, der zum Erfolg des Unterrichts beiträgt. Beginnen wir mit dem ersten Bereich, der Lehrkraft und ihren Kompetenzen. Sie muss gut ausgebildet sein und ein solides Wissen über das Fach haben, das sie unterrichtet. Diese Kompetenzen reichen jedoch nicht aus. Sie muss auch über emotionale Kompetenzen verfügen, die es ihr ermöglichen, sich in die Schülerinnen und Schüler einzufühlen, Konfliktsituationen zu erkennen und zu bewältigen. Auf diese Weise nutzt sie schwierige Situationen für die pädagogische Arbeit. Auch die Art und Weise, wie die Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern kommuniziert, ist wichtig. Wir sprechen von verbaler und nonverbaler Kommunikation. Die verbale Kommunikation, also die Art und Weise, wie Lehrende und Lernende in einer guten Unterrichtsstunde miteinander umgehen, ist respektvoll und freundlich. Sowohl der Tonfall als auch der Takt oder das Taktgefühl bei der Kommunikation tragen zum Wohlbefinden der Klasse bei. Im Bereich der nonverbalen Kommunikation können wir sagen, dass auch der Körperausdruck, die Körperhaltung sowie Mimik und Gestik eine Botschaft vermitteln. Der Umgang mit dem Schweigen in der Klasse ist ebenfalls ein zentrales Element der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Kommen wir zum zweiten Bereich, der umfangreicher ist, da er mehrere Aspekte zusammenfasst, die Unterrichtsstunde. Die rechtzeitige Planung der Unterrichtsstunde ist entscheidend für den Erfolg des Unterrichts. Sinnvolles Lernen und gut strukturierter Unterricht ist in Lernphasen aufgebaut, mit einem motivierenden Anfang, einer relevanten Methodik für die zu erledigende Arbeit und einer Abschlussphase, in der das Wissen gefestigt wird und in der es eine Reflexion über den Lernprozess gibt. Darüber hinaus überlegt sich die Lehrkraft die Bildung der Arbeitsgruppen. Sie überlässt nicht alles dem Zufall, sondern hat eine klare Vorstellung davon, wie die Lernenden in Arbeitsgruppen oder Paaren arbeiten werden. Die Lehrkraft trifft reflektierte pädagogische Entscheidungen über die Bildung der Gruppen. Die Materialien wiederum sind dem Thema und dem Niveau der Lernenden angemessen. Die Lehrkraft bietet auch Hilfsmittel für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten an. Es ist daher notwendig zu differenzieren und verschiedene Lernmethoden anzubieten, sowohl in Bezug auf die Formen als auch auf das Tempo des Lernens. Es liegt in unserer Hand als Lehrende, bei der Unterrichtsplanung flexibel zu sein. Der Erfolg des Unterrichts hängt wesentlich davon ab, den ursprünglichen Plan bei Bedarf zu ändern. Daher ist es immer gut, einen Plan B zu haben, der genauso gut ist wie der ursprüngliche Plan oder sogar besser, weil bestimmte Bedingungen im Klassenzimmer dies erfordern. Auch das Zeitmanagement ist häufig ein Aspekt, der bei der Planung oder Durchführung von Unterricht zu Konflikten führt. Manchmal geben wir den Schülerinnen und Schülern zu viel Zeit und selbst dann beenden sie die Aufgabe nicht. Die Lernenden wissen in der Regel, wie lange sie ungefähr brauchen, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Wenn die Lehrkraft ihnen viel Zeit gibt, verbringen sie die ersten fünf oder mehr Minuten mit anderen Dingen und machen dann erst mit der Aufgabe weiter. Daher müssen wir mit der Zeit sparsam umgehen. Wenn die Lernenden die Zeit gut nutzen, kann man ihnen mehr Zeit geben. Andererseits können auch Hausaufgaben sich auf die Motivation der Lernenden auswirken. Sie erkennen, ob die Hausaufgaben für das Verständnis oder für den Erwerb von Inhalten relevant und notwendig sind. Übermäßige und schlecht durchdachte Hausaufgaben können zu einer ablehnenden Haltung führen und auch der Unterricht kann dadurch beeinträchtigt werden. Den Abschluss dieses zweiten Bereichs bildet das Feedback, das die Lernenden zu ihrer Arbeit erhalten. Es ist ratsam, eine direkte und persönliche Verbindung zu den einzelnen Lernenden herzustellen und Leistungen, Erfolge und Ziele unter vier Augen zu besprechen. Es fehlt jedoch ein Aspekt, der vielleicht der wichtigste ist, um erfolgreiches Classroom Management zu betreiben. Die engagierte Einstellung der Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer Arbeit und zu ihren Schülern. Wie ihr seht, hängt eine gute Unterrichtsstunde von all diesen Aspekten ab. Und alle Fäden liegen in den Händen des Lehrers, sowie auch der harmonische Klang eines Orchesters in den Händen eines Dirigenten liegt. Und das Ergebnis ist in der Tat ein Kunstwerk.